hello and welcome friends smart helper एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा है कि सर आखिरकार मेरा डेटा अपडेट क्यों नहीं हो रहा है तो आई सिर्फ इसको दिखाने के लिए मैं ये पूरी वीडियो बना रहा हूँ ध्यान से समझिएगा कि डेटा अपडेट क्यों नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे चलते हैं टू यूज कर रहा हूँ ये बात ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 वर्जन मैं यूज कर रहा हूं ठीक है आपको ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है और फिर यहां पर आ जाएगा क्रिएट तो आपको क्रिएट पर कर देना है क्लिक जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने ओपन होती हुई दिखाई पड़ेगी कुछ इस तरीके से तो यहां पर आपको व्यू पे जाना है फिर डिजाइन व्यू पे आ जाना है ठीक है अब यहां पर मैं स्टूडेंट के लिए टेबल डिजाइन कर रहा हूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट टी तो पहला टेबल जो है स्टूडेंट का है तो ये लिख दिया मैंने स्टूडेंट टी ठीक है तो अब यहां पे स्टूडेंट की डिटेल आएगी ठीक है अब ये प्राइमरी की है ये तो आप जानते ही हैं यहां पे लिख देता हूं रोल नंबर ठीक है ये लिख दिया रोल और फिर लिख दिया नंबर तो ये हो गया रोल नंबर क्लियर और इसे ऑटो नंबर रख सकते हैं नंबर रख सकते हैं टेक्स्ट रखते हैं whatever you want to take you can take the data type from here यहां से देख सकते हैं ये सारे डेटा टाइप आपको दिख रहे हैं जो भी डेटा टाइप आपको ठीक लगता हो जैसे शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं लॉन्ग टेक्स्ट तो लेने की जरूरत नहीं नंबर ले सकते हैं या फिर ऑटो नंबर भी ले सकते हैं तो आपको जो भी ठीक लगे वो ले लीजिए ठीक है अब फिर यहाँ पे आते हैं यहाँ पे लिखता हूं मैं नेम ऑफ स्टूडेंट क्या लिखूंगा नेम ऑफ स्टूडेंट तो यहां लिख देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट क्लियर हो गया अब यहां पे ये शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे इसको हम ठीक है और फिर यहां पे कर देता हूं स्टूडेंट की सिटी तो ये कर दिया स्टूडेंट की सिटी ये किस सिटी से बिलोंग करते हैं ठीक है तो ये लिख दिया मैंने ओके तो यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं नेम ऑफ फादर ठीक है ये लिख देता हूं name of father F A T H E R कुछ इस तरीके से लिख दीजिए नेम ऑफ फादर तो ये आपका काम हो जाएगा और फिर यहां पर जब आएंगे तो यहां पे नेम ऑफ मदर कर देंगे तो यहां पर लिख देता हूं नेम ऑफ मदर तो mother M O T H E R name of mother लिख दिया नेम ऑफ फादर लिख दिया बस इतना ही रखते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं इस तरह का आपको भी दिखाई पड़ेगा आप बनाते हैं तो ठीक है अब ये तो हो गया हमारा काम इतना ठीक है और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डालना है तो मैं एक नाम डाल देता हूँ जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ रमेश तो ये पहले स्टूडेंट का नाम हो गया रमेश ठीक है सिटी इनकी देवरिया है हम देवरिया के रहते हैं भाई देवरिया ही लिखेंगे हम और भी सिटीज का नाम आप दे सकते हैं और इनके फादर का जो भी नाम हो वो यहाँ पे दे दीजिए राम सिंह तो ये हो गया इनके फादर का नाम और मदर का नाम यहां पे लिख देता हूं मैं ये लिख दिया मैंने गंगा देवी ये मदर का नाम हो गया इसी तरह से और भी डेटा अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे लेके आ सकते हैं बहुत आसान है ये हो गया आपका काम अब फिर यहां पर आइए यहां पर आएंगे तो यहां पे दूसरा यहां पे लिखता हूं मैं गौरव और यहां पे फादर नेम कर देते हैं अनिकेत पांडे इस तरीके से आप कोई भी डेटा यहां पे लेके आ सकते हैं क्लियर है तो ये लिख दिया मैंने अनिकेत पांडे और ये हो गया और यहां पे मदर नेम में कर देता हूं मैं सरिता पांडे तो ये इस तरीके से हमने दे दिया है और अब इसको सेव कर लेते हैं तो सेव करने के लिए यहां पे क्लिक कर सकते हैं ये सेव कर दिया हमने अब हम क्या करते हैं इनके जो यूनिट वन या फिर टर्म वन का जो टेस्ट होगा एग्जाम होगा उसके लिए यहां पर हम सब्जेक्ट ले लेते हैं ठीक है तो एक दूसरी टेबल बना लेते हैं हम तो दूसरी टेबल बनाने के लिए वापस क्रिएट पर चले जाइए यहां पर टेबल पर क्लिक कर सकते हैं टेबल डिजाइन भी कर सकते हैं आप तो फिलहाल टेबल पर क्लिक कर देता हूं और यहां से व्यू पे क्लिक कर देता हूं इस टेबल को मैं नाम दे देता हूं रजिस्ट्रेशन टेबल तो ये लिख दिया रजिस्ट्रेशन टी ठीक है तो ये रजिस्ट्रेशन की टेबल हो जाएगी और यहां पे लिख देता हूं मैं रजिस्ट्रेशन आईडी ठीक है ये रजिस्ट्रेशन आईडी लिख दिया हमने और यहाँ पर इस बार इसको ऑटो नंबर रख देते हैं ठीक है और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे अब रोल नंबर भी देना होगा तो ये लिख दिया मैंने रोल नंबर एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट करा रहे हैं तो एक फील्ड कॉमन होनी ही चाहिए अगर नहीं होगी तो रिलेशनशिप आप नहीं क्रिएट करा पाएंगे और रोल नंबर को कौन सा डेटा टाइप हमने यहां पे दिया था इसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा देखना पड़ेगा तो यहां पे देख सकते हैं जो रोल नंबर है उसको भी हमने ऑटो नंबर दे रखा है तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं रजिस्ट्रेशन को भी हमने ऑटो नंबर दिया है दोनों सेम देंगे तो हमको दिक्कत होगी तो यहां पर मैं चेंज कर देता हूं यहां पर इसे टेक्स्ट कर देता हूं या नंबर कर देता हूं ठीक है और यहां पर रोल नंबर जो है इसे नंबर कर देता हूं ऑटो नंबर आपने दिया है तो आप नंबर ले सकते हैं ठीक है क्लियर है तो ये हो गया इसको यहां से सेव कर देते हैं ठीक है अब इसमें कुछ नहीं करना हमें इसको सेव कर देते हैं ठीक है तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ, आ, आया हुआ है ये देखिए और यहाँ पे क्लिक करके और इसको यस कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ऑटो नंबर ले लिया हमने तो ये ऑटो नंबर हमको हटाना पड़ेगा ऑटो नंबर मत दीजिए यहाँ पे नंबर केवल दे दीजिए तो ये हो गया नंबर और यहाँ से आप व्यू पे क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए तो ये सेव करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा ठीक है इसमें केवल दो ही चीज़ें हमने दी हैं देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन आईडी दिया है और यहाँ पे रोल नंबर दिया है ठीक है तो रजिस्ट्रेशन आईडी में क्या करते हैं वन ये लिख देते हैं और यहाँ पे रोल नंबर में वन लिख देते हैं इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन आईडी में वन थाउजेंड टू लिख देता हूँ और रोल नंबर टू लिख देता हूँ तो इस तरह से करते हुए चले जाएंगे ठीक है अब सब्जेक्ट की बात करेंगे ये दोनों चीज़ें हो गई दोनों ही को सेव करके और क्लोज कर दीजिए ठीक है ये क्लोज कर दिया ये क्लोज कर दिया दोनों क्लोज कर दिया अब हम क्या करते हैं अब हम एग्जाम की बात करेंगे स्टूडेंट के ठीक है तो इसके लिए थर्ड टेबल बनाएंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं इस टेबल को नाम दे देता हूं टर्म वन क्या नाम दे देते हैं टर्म वन तो ये लिख दिया मैंने टर्म वन ये नाम है टेबल का ठीक है तो ये टर्म वन का जो एग्जाम होगा उसका पूरा डिटेल यहां पर आएगा ठीक है तो यहां पर आ, मैं कर देता हूं लाइक सपोज कीजिए कॉलर नंबर ये लिख दिया इसको शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं हम और इसे प्राइमरी की रखेंगे तो ये स्कॉलर नंबर दे दिया हमने और यहाँ पर क्या दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूँ या फिर रोल नंबर दे सकते हैं चलिए रजिस्ट्रेशन ही दे देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिया हमने ठीक है एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए तभी रिलेशनशिप क्रिएट होगी तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन वाला जो टेबल है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर को कौन सा डेटा टाइप दिया है हमने नंबर दिया है तो आप इसमें भी नंबर ही देंगे ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऐसा नहीं कि शॉर्ट टेक्स्ट कर देंगे तब रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हो पाएगी ठीक है तो इसमें भी नंबर दे दिया हमने और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रोल नंबर की तो यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर कुछ इस तरीके से रोल नंबर लिख दिया हमने और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नंबर दे देंगे ठीक है और नंबर देने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम देंगे जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया कंप्यूटर तो यहाँ पे नंबर डेटा टाइप हमें देना होगा ठीक है क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है तो नंबर डेटा टाइप देना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट जो है मैथ्स है तो ये मैथ्स दे दिया और यहाँ पर क्या करेंगे इसको भी नंबर डेटा टाइप ही रखेंगे ठीक है तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस कर देते हैं एस सी आई ई एन सी ई आप चाहे तो और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं मैंने तीन ही सब्जेक्ट लिया हुआ है तो यहाँ से जा करके और इसको भी नंबर बना दीजिए और फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसका टोटल करना है ठीक है टोटल किया हमने और टोटल करने के बाद यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं एवरेज किया और एवरेज करने के बाद यहाँ पर कर लेते हैं हम ठीक है तो ये एवरेज कर लिया लेकिन अब यहां पर हमें डेटा टाइप चेंज करना होगा तो टोटल में क्या करेंगे कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करेंगे तो यहाँ कैलकुलेटेड पे आएंगे तो इस तरीके से ये विंडो ओपन होगी अब हमें करना क्या है यहाँ पर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है ठीक है अगर यही लीब्रा बेस्ड डेटाबेस होता तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाते हम डबल एंटेड कोड्स का उपयोग करते लेकिन यहाँ पर आपको बनाना होगा क्या स्क्वायर ब्रैकेट तो अभी आपको यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर तो आप सिंपली लिख दीजिए कंप्यूटर कुछ इस तरीके से और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए प्लस का निशान लगाइए फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स तो आप जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही मैथ्स लिख दीजिए ठीक है जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा ध्यान रखिएगा ठीक है मैथ्स लिख देने के बाद प्लस का निशान लगाइए और फिर एट लास्ट आपको लिखना है साइंस तो यहाँ पे लिख दीजिए एस सी आई ई एन सी ई तो ये साइंस भी लिख दिया और इस तरह से आपका काम हो जाता है और अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे ओके करना है ठीक है ये ओके हो गया और फिर यहाँ पर जब आइएगा तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना है कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेना है ठीक है कैलकुलेटेड ले लीजिए और यहां पर भी कैलकुलेट करने का काम करेंगे हम तो कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं ठीक है और चूंकि हमने टोटल कैलकुलेट किया है तो टोटल को तो पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं हम तो इसको डिवाइड कर दीजिए किससे डिवाइड करना है देखिए कितने सब्जेक्ट हैं एक दो तीन तीन सब्जेक्ट हैं एक सब्जेक्ट हंड्रेड मार्क्स का तो थ्री सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होंगे थ्री हंड्रेड मार्क्स के होंगे ना लेकिन कितने सब्जेक्ट हैं थ्री हैं तो थ्री से इसको डिवाइड कर दीजिए आपका एवरेज आ जाएगा ठीक है अब ये ओके कर दिया तो काम हो जाएगा लेकिन हमको स्टूडेंट की फोटो भी लगानी है तो स्टूडेंट की फोटो कहाँ से लगेगी भाई तो यहाँ पर रोल नंबर के बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का आ, नेम जो है नहीं दिया गया है ठीक है ये नेम जो है आप चाहे तो दूसरे टेबल से लेके आ सकते हैं क्वेरी बनाते समय ठीक है चाहे तो यहाँ नेम आप खुद से भी दे सकते हैं यहाँ पे जाकर के राइट क्लिक कीजिए और यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर एक और आ, रो इंसर्ट हो जाएगी यहां पर नेम दे सकते हैं तो यहां पे कर दीजिए name of student name of student कुछ इस तरीके से लिख दीजिए और नेम ऑफ स्टूडेंट आपको वही वही देना है जो आपने यहां पे दिया हुआ है आप चाहे तो इसको दूसरे टेबल से भी फेच करा सकते हैं तो इसको यहां पर ना लिख करके मैं दूसरे टेबल से ही फेच कराता हूं ठीक है और यहां पर जो स्टूडेंट टी वाला टेबल है इसमें हम क्या करते हैं ना कि इसमें एक और चीज़ बढ़ा देते हैं जैसे कि यहाँ पर जाकर के और ऊपर एक और रो इंसर्ट कराता हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट की फ़ोटो की बात कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट की फ़ोटो होगी जो भी फ़ोटो लगानी है वो यहाँ पे लगा सकते हैं डेटा टाइप क्या यूज़ करेंगे अटैचमेंट डेटा टाइप यूज़ करेंगे फोटो लगाने के लिए कौन सी डेटा टाइप अटैचमेंट अगर स्टूडेंट का रोल नंबर ईमेल आईडी है तो आप एक और इंसर्ट करा सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ पर जाइए और इंसर्ट रो पे चले जाइए और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए तो ये देखिए ये लिख दीजिए ईमेल तो ये स्टूडेंट का ईमेल हो जाएगा और ईमेल जो है कौन सा डेटा टाइप होगा हाइपरलिंक डेटा टाइप होगा यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइपरलिंक डेटा टाइप आपको मिल जाता है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और काम हो गया आपका यहाँ पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा अब स्टूडेंट की फोटो लगानी होगी तो आप इस पर क्लिक करिएगा डबल क्लिक करिएगा इस तरीके से तो ये आ जाएगा और आपके सिस्टम में जहां भी स्टूडेंट की फोटो मौजूद होगी उसको आप लगा लीजिएगा ठीक है यही आपको करना है बहुत आसान है इसमें कोई दिक्कत तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए इसी तरीके से आप इस फोटो को लगा सकते हैं ईजिली ठीक है फिलहाल हमारे पास अभी कोई फोटो अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही क्लियर है तो अभी इसको सेव कर लेना है हमें ठीक है तो इसको सेव कर लिया जाए यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं सेव कर लिया टर्म वन सेव हो ही चुका है यहाँ से ये देख सकते हैं ये टर्म वन वाला हिसाब किताब इस तरीके से आया हुआ है इसको भी सेव कर लिया हमने और अब इसको क्लोज कर देते हैं ये जो तीनों टेबल्स हैं इन टेबल्स को एक एक करके सेव करके क्लोज करते चलिए ठीक है अगर सेव हो गया है तो ठीक है नहीं तो सेव करके और फिर क्लोज कर दीजिए फिर ये टर्म वन को भी सेव करके और क्लोज कर दीजिए ठीक है ये क्लोज कर दिया अब तीन टेबल आ चुकी हैं रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए आप दो तरीकों से क्रिएट करा सकते हैं एक तो डेटाबेस टूल्स पे चले जाइए बहुत आसान है यहाँ रिलेशनशिप मिलेगी आपको यहाँ पर जाइए और यहाँ पर इसको लेके आइए पहले रजिस्ट्रेशन टी को ठीक है स्टूडेंट टी हमारा मेन टेबल है और यहाँ पर टर्म वन का जो एग्जाम हुआ है उसको भी जोड़ना है इसी से तो सारी टेबल्स आ चुकी हैं यहाँ पे देख सकते हैं अब इसमें रिलेशनशिप क्रिएट करा लेते हैं तो कैसे क्रिएट कराएंगे देखिए ये रजिस्ट्रेशन टी है ये स्टूडेंट टी है ये तीनों टेबल्स आपको दिखाई पड़ी रही होंगी आपको करना क्या है यहाँ पे देखना है रोल नंबर प्राइमरी की है ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए टर्म वन वाले में ये देखिए ये टर्म वन वाला जो हिसाब किताब है उसको ध्यान दीजिए आप ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये इसमें भी आपको दिखाई पड़ रहा है और इसमें भी दिखाई पड़ रहा है तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को उठाइए और इस वाले टेबल में जो प्राइमरी की है वहां पर ले जा करके रख दीजिए और यहाँ से इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और इन तीनों पर टिक कर दीजिए वन टू मैनी रिलेशनशिप ये क्रिएट हो जाएगा और इसको क्रिएट करने के बाद क्या करना है ये रोल नंबर को लिंक करवाना है रोल नंबर से ठीक है तो अब आप किससे किसको लिंक कराना चाहते हैं वो देख लीजिए जैसे कि इसमें लिंक कराना चाहते हैं तो फिलहाल हम इसमें लिंक कराना चाहते हैं तो ये रोल नंबर को उठाइए और सीधा इस रोल नंबर के सामने ला रख दीजिए तो ये इस तरीके से ये लिंक भी क्रिएट हो जाएगी आपकी इस तरीके से देख सकते हैं ये लिंक क्रिएट हो गई अब ये लिंक तो क्रिएट हो गया इसको सेव कर लीजिए तो ये सेव हो गया अब हम इसको क्लोज करते हैं क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है सिंपली क्रिएट पे जाना है और अब हम फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं तो बहुत आसानी से यहाँ पे फॉर्म विजार्ट पे आप चले जाइए आप नेविगेशन बनाना चाहते हो तो नेविगेशन पे भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब ये टर्म वन वाला हिसाब किताब है लेकिन अभी हमको कहाँ जाना है स्टूडेंट टी पे जाना है स्टूडेंट टी से हमको क्या क्या चाहिए हमें स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए फोटो चाहिए ठीक है और बाकी हमें कुछ और तो नहीं चाहिए यहाँ से ईमेल आईडी ले सकते हैं ठीक है ईमेल आईडी ले सकते हैं और नेम ऑफ स्टूडेंट भी चाहिए और स्टूडेंट की सिटी भी चाहिए बस इतना ही चाहिए और चाहे तो नेम ऑफ फादर मदर ये ले सकते हैं अब हम आते हैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वाली टेबल थी उसमें चले आते हैं तो रजिस्ट्रेशन में हमको केवल रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और यहाँ पर आएंगे टर्म वन वाले में तो हमको स्कॉलर नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए हमें तो यहाँ पर सारी चीज़ें लेके आ जाइए आप और लेके आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सब फॉर्म क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है आपको तो बस नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए करके यहाँ पर आ जाइए और यहाँ से मॉडिफाइड डिज़ाइन पे जा करके और यहाँ से आप फिनिश कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा और आपके सामने आपकी टेबल पूरी तरह से क्रिएट होकर आ जाएगी अब बस आपको सेटिंग करना है कि ये सही सही दिखाई पड़े ठीक है तो आप देखिए अभी ये अरेंज वे में एकदम से नहीं दिखाई पड़ रहा है इधर उधर दिखाई पड़ रहा है तो ये यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए फोटो जो है फोटो हालांकि हमने इसमें दिया नहीं है अलग अलग फोटोज़ लगाई नहीं है हालांकि फ़ोटो के लिए आ, ये जो फील्ड है ये बना ज़रूर दिया है लेकिन फ़ोटो हमने लगाया नहीं है बना सकते हैं आप कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट टी जो टेबल है इसको मैं हटा देता हूँ और फिर यहाँ से कॉम्बो बॉक्स ये देख रहे हैं ये जो है कॉम्बो बॉक्स है यहाँ पर जा करके और यहां पर इसको ड्रैग करवा दीजिए तो कॉम्बो बॉक्स आपका बन जाएगा ठीक है अब ये कॉम्बो बॉक्स बनेगा तो आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है यहाँ नेक्स्ट पे जाना है हम रोल नंबर के बेस पे सर्च करेंगे किसके बेस पे सर्च करेंगे ये डिसाइड आपको करना है और यहाँ से रोल नंबर ले लीजिए भाई एक ही चीज़ लेंगे हम रोल नंबर इसी के बेस पे सर्च करने वाले हैं तो अभी यहाँ से फिनिश पे कर देते हैं क्लिक काम हो गया है आपका अब ये लगभग बनकर के तैयार है आपका पूरा का पूरा डेटा ठीक है आप चाहे तो कलर चेंज कर लीजिए यहाँ होम टैब पे जाइए और यहाँ से जो भी कलर आप देना चाहते हो वो कलर दे दीजिए ठीक है अब यहाँ से कलर दे देंगे अब यहां पर देखिए इसको अगर आप कलर करना चाहते बीच में आ जाएगा या फिर यहां पर पकड़िए और उठा करके यहाँ पे बीच में रख दीजिए तो ये बीच में आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अब हम चाहते हैं पूरा का पूरा डेटा जो है हम सिलेक्शन में ले लें और सिलेक्शन में लेकर के हम करना क्या चाहते हैं सिलेक्शन में लेकर के इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं सेलेक्शन में लेकर के बोल्ड कर देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा ठीक है अब ये इसको रेड कलर में मैं बना देता हूँ पूरा डेटा और यहाँ से कलर इसका चेंज करता हूँ ये जो हिस्सा है इसका कलर हम चेंज करेंगे चेंज करेंगे तो कौन सा कलर रखना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है तो यहाँ से मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ ये कलर कुछ इस तरीके से मैं रख लेता हूँ और यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से का कलर कोई और कलर ले लेते हैं हल्का कलर जो भी ठीक लगे वो ले सकते हैं आप ठीक है तो ये कलर रख लेता हूँ तो इस तरीके से ये कलर हमने रख लिया है और फुटर पे आप चाहे तो बटन बनाना तो बटन भी बना सकते हैं यहाँ पे डिजाइन पे जाकर के जो भी आपको बटन बनाना हो यहाँ पे बटन बना लीजिए जैसे इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐसे ड्रैग करिएगा तो आपको बटन बन जाएगा इसमें देखिए ये बटन वाला विंडो ओपन हो गया है अब आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड फाइंड करना है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए बटन बना लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट ही रखना चाहता हूँ मैं तो ये टेक्स्ट कर लीजिए एक एग्जाम्पल देकर के मैं बता देता हूँ ठीक है यहाँ पे ये नेक्स्ट फाइन नेक्स्ट का बटन बना लिया हमने और अगर आप कोई दूसरा बटन बनाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर फिर इस तरीके से करके और फिर यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन तो ये हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन बना ले तो ये ऐड न्यू रिकॉर्ड का भी बटन बन जाएगा आपसे बहुत आसान है ठीक है अन्य वीडियोज़ में भी मैंने सिखाया है और इस वीडियो में भी पूरा बता देता हूं और देखिए ये डेटा अपडेट कैसे नहीं हो रहा है आइए देखते हैं एक बार ठीक है अब ये इस तरीके से करके बनाएंगे तो डेटा आपका 100% अपडेट होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे पूरी की पूरी डिटेल आपकी आ रही है देख सकते हैं अब यहां पर आप जाइए और यहां से चूज कीजिए जैसे आप वन चूज करेंगे तो वन की पूरी डिटेल यहां पर आ गई है ठीक है हमने ईमेल आईडी नहीं डाला था तो ईमेल आईडी नहीं आ रही है ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब file add and new record पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नए रिकॉर्ड को भी आप एड करा सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर अपने आप ऐड हो जाएगा और बाकी की चीज़ें आपको ऐड करानी है जैसे ईमेल आईडी आप ऐड कराएंगे ठीक है ये फोटो वाला हिसाब किताब है तो अगर फोटो है तो आप जाइए और यहाँ से ऐड रिकॉर्ड पे जा करके हमारे सिस्टम में फ़ोटोज़ मौजूद नहीं है यहाँ पर देखता हूँ अगर कोई फ़ोटो होगी तो लगा दूंगा तो यहाँ से जा करके आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं ठीक है तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये कैसे हो रहा है ठीक है अब मान लीजिए कि आप कोई नया रिकॉर्ड अगर ऐड कराते हैं जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी एक नया रिकॉर्ड ऐड कराइए इसी फॉर्म में ऐड कराते हैं ठीक है तो यहां पर रोल नंबर अपने आप आएगा यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूं जैसे मान लीजिए मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ one two three at the rate Gmail dot com एक एग्जाम्पल के लिए ई मेल आई डी ले लेता हूं ये ई मेल डाल दी हमने और यहां पर आए और यहां पर आने के बाद अब क्या करना है यहां पर नाम देना है स्टूडेंट का ठीक है तो यहां लिख देता हूँ राजू सिंह ठीक है ये स्टूडेंट का नाम हो गया क्लियर राजू सिंह स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पे सिटी इनकी कर देते हैं गोरखपुर तो ये लिख दिया गोरखपुर ठीक है तो ये हो गया और फिर यहाँ पर नेम ऑफ फादर तो यहाँ पे फादर का नाम डाल डाल देते हैं यहाँ पे सुयश देना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक हज़ार पाँच ठीक है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है फील्ड कैन नॉट अपडेटेड तो अभी आपको करना क्या है यहाँ पर क्लिक कीजिए ये हो जाएगा काम आपका और फिर अब आपको करना क्या है इसको बंद कर दीजिए एक बार एक बार बंद कीजिए और फिर यहाँ पर आइए यही है ना इस पर क्लिक कीजिए तो ये आप देखेंगे कि ये जो आपने डाला है ये सब अपडेट हो गया ये देखिए रोल नंबर फोर भी आ रहा है यहाँ पे फोर देख रहे हैं फोर की पूरी डिटेल वन टू थ्री जो दिया था ये अपडेट हो जाएगा अपने आप